Sok isa tio bang nina me yan so swa me amprem um, sok mbili tenem sanisa sa emyo tungan uh, kinim du kinim du uh, dru aran orso ana kinim du vandenio kiat me kevan yin meow yat me kevan meop te kinim du tilanyo van du e simewoɓe me obno ñamdu solni du ñoome tawi mo soya yam guilie tawi mo soya en wo soya to yato to um, uh, sok uh, sok uh, nana mi te bi nge ne nge mber te mber bi me etes Kini kini ngemdu yendor milie minivan betul di van dino me ya me kum me ke van betul di me ku kon kinyem te van pung van arna van tinio to peraran indoor me ni na me patak me pengen mulili melili woswa yem du ngen mulili melili woswa si si si suamon kinyem doa ta de günümün mendu tak musa kinit kuluan agnip kuluan tenem gniman van teban du gnim eh, berap yento gnim berap vis bombier mayuk menok te eh, vis bombier mayuk ta musa yam gane yam gane yuk bombier yam gane yuk vis yam gane patrocinio en Kumala, tú, tú, tú. ¿Ente? ¿Ente quién?